Que, allá no quiere que aparezcan los dos micrófonos juntos cuando se hace una noticia. Ayer yo estaba donde el hermano mío y fueron y me sacan allá y me partí en un pie. Y yo quiero que esto se aclare porque Fernando hizo un robo en una farmacia y me están acusando a mí. Él vino y se entregó y dio unos cuartos y me soltaron. Y yo quiero que esto se aclare. Fernando, el que se entregó, fue que hizo el robo en la farmacia, ni motor de papá de él. Entonces, tú eres la persona que supuestamente es la otra persona que le hace... Ajá, que él me estaba anunciando por cámara. Yo lo que quiero es que esto se resuelva. Por la buena. Pero, pues, Sí. Ellos me están acusando ahí, me están dando golpes y vaina de que, busque una gente y yo no sé de nada de eso. ¿Cuándo te apresaron en el día de ayer, ¿qué tú hacías? La policía no me dio. Yo estaba durmiendo donde el hermano mío en la la Que sí. en un video eh, asaltando a Yo no sé de eso. A mí lo que me están acusando, me quieren meter una vuelta, y ellos están pagando. Sí, yo caí preso una vez por pues. ahí cinco motores y una pasola en estos días. Pero en el caso de la farmacia, ¿por qué tú crees que se están implicando a ti en el caso de la farmacia? Porque ahí se entregó y dijo que fue en 300 mil y pico de pesos y una cadena y yo no sé de nada de eso. ¿Y a quién tú acusas entonces? A que fue ella en el motor de papá de con, con uno. Ella era que me prestaba la pistola y de todo a mí. ¿Pero tú estabas ese Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan de Dios Correa Vélez. El muchacho de